Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bochkani misolida Anurab darsimizni davom ettiramiz. Anurab UW bo'yicha. Xo'p, hozir bochkaga e, bu yerda ko'rayotganingizdekki, e, bundan oldingi darsda foydalanilgan materialni berib yubordim. Hech narsa o'zgartirmadim, bosqmadim. Xo'p, buni misol hozir kopiya qilib olaman va hammani UV sini o'chirib tashlayman. uv mapping clear bitta bosib oladigan bo'lsanglar mana hech narsasiz bo'ldi mana razvertkasi o'chib ketdi <coughs> ya'ni hozir misol unwrap uw e beradigan bo'lsam menda hammasi mana bunaqa bitta teshikka joylashadi mana bunaqa holatga keladi yana boshqacha hammasini berib chiqish kerak bo'ladi Xo'p, bu muammomiz hop endi hozir bugun sizlar bilan yana bitta instrument chok qo'shish o'tib chiqamiz chok qo'shishimiz uchun qovurg'a bo'limiga o'tishimiz kerak mana bu yerdan mana endi davom etamiz mana qovurg'aga o'tdim ikkini bossam shunda o'tadi mana bu chegarasini tanladim chegarani tanladim mana bu yerda endi hop open uv editorga bosadigan bo'lsam mana bu yerda mana belgiladi xohlasam bu yoqdan toolsdan break bosaman mana bunaqa chop qo'shib beradi yoki shift r bitta bossam ham xuddi o'sha chop qo'shib beradi sizlarda qaysi komanda e, belgilanganini bilish uchun mana e bu uv editorni ochasizlar uv e editorni ochgan paytinglarda mana toolsda mana break degan komandaga berilgan bo'lishi kerak agar hali berilmagan bo'lsa hop customized hotkey editor 2020 bo'lsa agar undan oldingi versiyalar bo'lsa mana bu tomonda bo'ladi hop ham all actionsdan all groupsdan mana bitta uv unwrap desanglar mana bitta chiqib keladi mana unwrap uvw hop bizga hozir kerak bo'layotgani break B hmm, mana break selected vertices mana shift r bosib qo'yganman men. sizlar o'zingizlar xohlagan komandani ham yoqqa yozib qo'yishingiz mumkin Xo'p, yana kerak bo'ladigan stitch Xo'p. stitch qidirasizlar bu yerda mana stitch numpaddagi beshga qo'yib qo'yganman Xo'p, davom etamiz hozir bizaga bugun xudo xohlasa stitch bilan e, anrapni e, anaqani o'zida amallab olamiz xudo xohlasa man bochkani eng chekka chegarasini belgiladim bu yoqqa ham hozir qo'ng'iroq qo'shamiz shift r bosaman bu tomon mana qo'shilindi hop bu yoqda mana bu yuzi endi ana bu tomonda mana bu bitta chegara bo'ladi mana bitta hop xohlasa man e, umumiysini yaxlat qilib oborsa bo'ladi chunki unaqa katta farq bo'lmasa kerak hozir yaxlitlab olib ko'ramiz agar tekstura yaxshi o'tadigan bo'lsa yaxlitligicha qolaveradi mana mana buyoqqa qo'shdim bu yoqdan ham mana chok chok tushirib ketyapman hop bularga ham chok berib ketaman ahamiyat berayotgan bo'lsanglar hali turbasimiz berilmagan modelga turbasimiz berib qiladigan bo'lsanglar e, ishinglarni qiyinlashtirib olishingiz mumkin shunga birinchi anvrapa berib olib turib keyin turbasimiz berishinglarni tavsiya qilaman o'shanda ishinglar oson bo'ladi hop mana bu yoqqa ham bitta brek berib yuboramiz bizada mana bunaqa holatga keldi endi view açamız. ochamiz mana buni pak normalni bosib qo'yaman shunda bizada mana bunaqa holatga keldi hop mana bu tepasidagi qopqog'iga bermamiz qopqog'iga ham hozir berib qo'yamiz mana shiftar yog'iga ham mana shiftar yo tomonga ham shiftar mana entikki chekkasiga ham shiftar bosolamiz yana pak normalni bosib qo'ysam mana bitta manda yana mana bunaqa holat bo'ldi ho'p endi davom ettiramiz ho'p ko'rayotgan bo'lsanglar bizada mana bunaqa holatga keldi mana bu qaysi yuz ekan hozir ko'ra olamiz uchi bosib belgilaydigan bo'lsak mana bu ntx mi ekan Xo'p, bizda ham yotamanda tomonda ham reshape elements degan narsa bor. Mana shuni bitta bosadigan bo'lsanglar, ham yoyib beradi. Agar mana bunaqa yoyilmayotgan bo'lsa, sizlarda hop mana bitta yana bitta komandamiz bor mana. Bu o'sha yuzani xohlagan tomonidan yoyib berish mumkin. Xo'p, endi mana bunaqasiga chok berib oldi. Endi bo'ylamasiga ham chok beraveramiz mana ham chekkagacha. Shunda e, bizlarda buni o'zini yoyib olish imkoniyatimiz bo'ladi. Mana bunaqa dumaloqga tekstura berishdan ko'ra yoyilingan elementga tekstura berish osonroq hop hozir e, hammasini mandan uchi bosib turib olaman bu bilan tashqariga olaman tayyor bo'lganlari misol mana ikkitasini olib kirib qo'yaman bu yoqqa mana qolganlari hali tayyor emas o'shaning uchun tashqarida turib turadi hop mana buni bosdim hop ikkini bosaman mana mana bu yoq tomondan hozir ustiga ikki marta bosadigan bo'lsam xohlagan bitta qovurg'amni qatorini hambunaqa qizil tituvda belgilab beradi bu yoq tomon ham mana chegarasiga yetib keldi ho'p endi shift r bosaman break beraman sizlar e, buni e, oddiy mana bu maket yasagan bo'lsanglar maketni o'sha bo'linishiga o'xshatib qo'rsanglar bo'ladi endi reshape beradigan bo'lsa mana bunaqa e, uzun chiziq holatiga olib kelib berdi buni sekin mamka olib kelib turaman olib kirishimdan oldin mana bu yoqqa toolsda relax beraveraman start relax stop relax hop agar relax tanaqa sekin o'tayotgan bo'lsa flip berib keyin relax berib ko'ramiz hop bunda yana kesayib ketib qoldi flip bermas ekanmizda e, man reshape bosib yuboramizda hop bizada mana bu tomonda yana qo'rg'aman o'zini e, orasidagi masofasini to'g'irlab beradigan komanda bor faqat mana bu yonib qolmagan bo'lishi kerak hozir tanlayotgan paytingizda mana buni bosamiz mana buni endi ring e, x y edge bosib qo'yamiz belgilandi hammasi mana bu tomonda oraliq masofani bir xil e, qilib yoyib ber degan komanda bor mana mana buni bosib qo'ysanglar hop bunisi emas ekan narigisi ekan mana mana orasi mana bir xil masofada yoyilindi hop bunimiz bitta buni olib qo'yaveramiz chekkaga hop keyingi elementimiz mana bu buni ham e, hamda resep qilamiz mana birinchida Uh, make planner ya'ni uh, yuza ko'rinishiga olib tekst qilib qilib beradigan uh, burudi mana bu tomon bosdik hop ring x y h va yana mana bu komandani bosib yuboramiz orasi mana bir xil bo'ldi hop hozircha davom etaveramiz mana bu tomon belgiladik reshape elements mana bu asosiy bochkamiz mana ko'rayotganingizdek hop bunda ham bunaqasiga ham bunaqasiga beraveramiz Xo'p. tanladim buni ringni bosdim mana buni bosib yuboraman hop buni emas ekan mana bunisi ekan hop hozir ahamiyat berayotgan bo'lsanglar ham bu qo'ygan joylarini ham e, belgilab yuboribmiz mana hop telefonni o'chirib qo'yamiz ovozini hop mana qolganlarni ham belgilab yubordi shu qolganini olib tashlaymiz Bizga faqat mana bu yuzani o'zi kerak bosdim mana buni bosib olaman. bunisi biz ekan mana bunisi bosoraman orasidagi masofani bir xil qilib berdi endi mana buni tanlaymanda bunga ham loop e, berib turib mana bunisini bosoraman endi ko'rayotganingizdek mana bunaqa bir xil bo'ldi agar bir xil bo'lmagan bo'lsa bosamiz hop mana bitta toolsda relax beraveramiz start relax bosadigan bo'lsak o'zi ham yoyib orasidagi masofasini e, bir xil to'liq e, to'g'ri holatga olib kelib beradi stop relax mana ko'rganinglardek mana bunaqa holatga keldim buni ham endi olib e, o'rtasiga olib kirib qo'ysa bo'ladi e, agar kattalayotgan bo'lsa r bosib kichraytirib olib kirib qo'yishinglar mumkin agar birov olmoqchi bo'lsanglar mana bu tomonda mana urasinglar bo'ladi hozir taxminan joylab tashiraman hop mana bu tomonlarim o'zgarib ketibdi mayli shunday keldi mana past qismligiga ko'rayotgan bo'lsanglar mana bu tomonlari ham mana burchaklari ham toza bo'lib ketyapti endi faqat mana bu orasiga mana budan lub bilan hop orasiga faqat mana bu tanlab olgan paytinglarda boshqalarni hammasini olib tashlay olib tashlanglar bo'lmasa mana bu anaqaga ta'sir qilib qolishi mumkin osoramiz chunki bu e, hammasi ulangan e, shaklda shunaqa nima qiladi nima bo'ladi 3 ds max shunaqa qabul qiladi burib olamiz buni ham hozir joylab turamiz endi ham tomondan tanlaganim osonroq bo'lsa kerak bunisi ekan tanlab oldik buni bosib turib reshape bosadigan bo'lsak mana bu holatga keldi olib kelib olamiz hop bastik qo'rg'asini tanlab turib qilib beraveramiz mana endi o'ng tomonni bosoradigan bo'lsak mana orasidagi birinchisi ekan bunisini bosoradigan bo'lsak orasidagi masofani hal qilib beradi hop bosdik to'rdan chiqib uchga o'tamiz mana buni save bosib qo'yamiz buni ham olib turib manikiga joylab qo'yaman bunaqa katta narsa ekan shunga mana shundayligicha qoldiraman tegdi ekan yana ko'rinmas ekan hop chok berayotgan paytinglarda iloji boricha orqa tomoniga berib yuboringlar hop mana hali hech narsa qilinmadi ya'ni bo'ylama chok bermadik buni eng oxirida qoldirib turaman qopqochasini hop bu bo'ldi mana bu mana bu ekan reshape bosib yuboramiz va bunga ham mana ikkini bosib turib ring bilan hop gorizontal ekan bosib oldik mana hop bizada qaysi tomon qolibdi ham ikki yuz ekan ikki yuzani ham bir tomonlab olamiz ancha entaydigan ham yuzasi qoldi mana mana shu yuza qolibdi belgilab oldik mana bosib yuboramiz planar bo'ldi yeni bosib turib mana 90 gradusga buramiz mana bu joylab qo'yamiz Xo'p, endi faqat mana bu katta yuzamiz qolibdi mana bu eng tepasidagi yuzasi shundayligicha tushiradi hech qanaqa muammosi yo'qni mana bunisiga endi faqat qo'ng'iroq qo'shib yuborishimiz kerak qovurg'ani qatdan qo'shamiz mana bu shaklni o'ziga o'tib turib ikkini bosib mana olib mana bularni olib tashlab Premzi və tamam atdaşimizi. Bitte tamam da çakması edədi. Atdaşədik məni. Hamiddən shift R basamız. Bəli, mənə caq düşdü. Hamiddən atdaşıyız. Bəli, shift R basamız. uchi bosib mana bu resepga oladigan bo'lsak mana bizga bu holatga keldi mayda detallarda ham iloji boricha agar e, e'tibor qaratadigan bo'lsanglar keyin keyin ishlaringlar e, yana ham chiroylashib keturadi oxirgisi qoldi tanlab olamiz bosib qo'yamiz va mana keldi endi hozir hammasini belgilab turib pak normalize bosadigan bo'lsak hammasini o'sha o'zini mana bu anaqasida bizga to'g'rilab joylab beradi ko'rayotganinglardekki hamma teksturamiz mana bunaqa chiroyli holatga keldi mana endi e, sizlarga topshiriq bo'ladi hozir mana misol bochka yasagan bo'lsa xohlasanglar bochka yasanglar xohlasanglar hop energetik napitka yoki shunga o'xshagan e, anavi pepsi kolalarni anaqasi bor hozir degan energy drink mana masalan mana bunaqa bitta energetikni yasaysizlar modelini xohlagan bittasini misol red bullmi monstermi yo flashmi flash esa bo'ladi hali 3 yo'q ekan keyinchalik sotsanglar ham bo'ladi ho'p mana shuni endi hammasini qilib oldik mana bu hammalarga ham bitta relaks berib yuboramiz toolsdan relaks to'g'ri keldi mana hammalarga bitta relaks hop mana relaks bergan paytlarda anaqa bo'lib qolayotgan bo'lsa stop relaks bosasizlar flip bossasizlarda start relaks bossanglar hop ishlamadi ishlamagan bo'lsa mana bitta flip bosdim mana buni bosib yuborib keyin yana relaks berib yubordim o'shanda yaxshi bo'lib ketdi mana hozir ham flipni bosaman sizlarda misol relaks bergan paytinglarda hamma qing'irqiy shu narsaga aylanib qolishi mumkin xohlasanglar kontrol zni bosib anaqa qilinglar xohlasanglar eh, relax bosamiz mana mana shunaqa holatga o'tib qo'yganmiz straighten selection bosasizlarda keyin relax bossanglar mana keladi hop Ctrl a ni bosamiz va bosib qo'yamiz mana hammasi joylashdi orasidagi o'lchamlari hammasi bir xil bo'ldi open uv editor bosamanda hozir buni dan render uv template qilaman o'tgan safargi ediki hop render uv template bosdim mana mana narsa chiqdi bizada bochkamizni asosiy qismi mayda chuda qismlari hammasi joylashdi hop endi save qilaman hop hop Seminár Marafon BS. .temp.jpg qo'ysin. Okey. Joylashdi. Endi hozir biz mana shu bochkaga bu rasm chizib qo'yamiz. O'zi pela yasanglar deb aytmoqchi edim. Pelani naqshini topa olasizlarmi yo'qmi dedim. Shunga harakat qilsanglar topasizlar. Hozir mana shu bochka yoki shunga o'xshagan shakllardan boshlasanglar, yo'q, oson ketadi xolos. Tashladik buni Okey. O'tgan safargidek artdan chiqarib olamiz. Xo'p, endi bizga e, xohlagan bitta e, ornamentimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bochkaning ustida qanaqadir misol naqs beradigan bo'lsak. Xo'p. Qarab chiqamiz hozir. Xohlagan bitta brend oling. Masalan, shularni ichinglar fleshdan qilish yasash bo'ladi mana bunisini oldim mana besh yuz sakson to'qqizga nechi yuz ekan besh yuz sakson to'qqiz uch yuz o'ttiz uch ekan hozir bizdagi farqi yo'q hop kooperativ изображение qilaman uni olib turib kontrol v qilaman endi buni mana bu anaqa ustiga tashlayman va mana buni o'zini tepaga olib turib skringa o'tkazib qo'ysam hamda tagigisini ko'rsatadi hop bochkani ham o'rtasiga taxminan mo'ljallayman mana hamda orasiga ham bo'shliq mandaqasi to'g'ri kelish uchun Ctrl T ni bosib hozir Shift T ni bosaman Ctrl T ni bosib hammani kattalashtiraman mana bu bochkani shakliga moslab bu tomonini va bu tomonini moslashtiraman hop rangi как раз bizaki mana ustiga hozir hech narsa bermayman shift bilan buni cho'zvara qolay ozgincha bilinmas xudo xohlasa mana mana shunday holatda olib kelib qo'ydim ham setkani o'chirib turaman hmm, endi qora fon beraveraman turib zalivkani bosdim mana buni o'chiraman o'chirishimdan oldin alt bilan mana bu asosiy foniga bosadigan bo'lsam menga rang olib beradi oldim mana buni saqlanib qoldim ho'p endi faqat mana bu chekkasidagi mana qoralarni olib tashlashim kerak shunga mana bitta maska qo'shib yuboramiz maska qo'shib turib mana bu tomonda mana brashni mana bu yerdan bu yoqqa yurg'izib yuboramiz brashimiz ishlamayapti chunki rangi qora bo'lib qolgan ekan mana endi ishlayapti oq joylarini olib tashlaymiz chegarasini mana holatga olib kelib oldik buni endi hozir sevas qilaman hop jpeg bochka temp bir bir bir сохранить окей bosdim endi agar oranglarda illustrator yoki shunga o'xshagan komanda qanaqalarda ishlashni biladigan bolalar bo'lsa o'zi bitta chizib o'sha chizganini mana bu qadoqlab ko'rsin hop mana buni hozir convert edable poligo ko'rib olaman mana holatga kelish kerak m bosdim endi hozir bu yoqda hop mana buni bitta kopiya olamanda mana sini belan o'rniga shu mana bochkada ham bir bir bir tanlayman endi bunga ozgincha alteraksiya qo'shib qo'yamiz refleksini mana bochkaga bitta beradigan bo'lsam mana bunaqa joylashdi agar teskari bo'lib qolgan bo'lsa hop unwrap uwni e ochib turib mana buni ye mana buni bosib ikki marta bosib chiqib ketsanglar bo'ldi mana bochkada mana bunaqa holat bo'ldi Xo'p, video tushunarli bo'ldi degan umiddaman Xo'p, e'tiborlar uchun rahmat kattakon keyingi videolarda ko'rishguncha e, vazifalarni jo'natinglar e, iloji boricha faol bo'linglar sizlarni faolligingiz meni ham e, yangi darslarni yozib nima qilishimga motivatsiya bo'ladi Xo'p, e'tiborlar uchun rahmat xayr salomat bo'linglar